rattraper le temps perdu. On va rester dans les, dans les bons vieux euh, classiques de Bob. Nancy Thank you. On ça va le steady ou quoi Ouais Commencez à être bourré un peu ou pas Pas suffisamment encore Ah non On le verra, dès que ça commencera à se mettre à poil, on comprendra que c'est bon. Then